Unicorn baba işte. Afrique, des fruits, des beaux fruits, des cerises bien douces, des abricots. bel abrikot papa pa pachete. Bien sûr kon pou l'achete. Madame, pa Did you see that? along with Yivy, and everybody got me out. Thank you. Vous voyez comment elle était gentille. Elle nous donnait des bébés. Si sais pas chaque jour que nos parents vont nous donner de l'argent pour les morts, Elle elles, elles, Elle peut nous donner des bébés. Et on a un en plus, des deux en plus, qui vous partager avec nous. C'est comme ça vous ou celle qui achète avec, que sens que tu ne pouvais pas. C'est de courir, de prendre pied vite et de courir, de marcher bien vite. On peut pas s'attendre à mais non, on pouvait ça. On pouvait ça. On ne pouvait même pas converser avec la personne. fè la vant ou van deje comment on attirer l'attention des enfants, déjà il y avait une broquette sur la table avant de déposer le pain. Une broquette. C'est fait avec, avec de la toile. Vous amarrez ça et vous déposez ici et vous le panier dessus. do.